हेलो अस्सलाम वालेकुम hey this is your boy हमार से शेख तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे वेल well, ये है मेरा फर्स्ट एवर ब्लॉग हाँ फर्स्ट नहीं कह सकती क्योंकि इससे पहले भी मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल था जिसमें मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा था जो मैंने डेल कर दिया और अब मैं न्यू चैनल पे न्यू क्रिएटिव कंटेंट लेके आया हूँ आप सबको एंटरटेन करने के लिए उम्मीद है आप सबको मेरे ब्लॉग्स पसंद आएंगे आप लोग इन्जॉय करेंगे अगर आप मेरे ब्लॉग्स इंजॉय करेंगे तो मेरे वीडियो को यानी कि ब्लॉग्स को लाइक कमेंट और शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना जैसे बचपन में लोगों की गले बजा के भागते तो ना ऐसे लेकिन यहाँ से भागना नहीं इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आप सबको यानी कि ब्लॉग का आप सबको नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी मैं न्यू ब्लॉग आएगा तो ज़्यादा लंबा हो रहा है इंट्रो तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़